Hey yo, shout out Fly, shout out Lil Moose, shout out cameraman. Yeah. Ku rasa cemberus senang sentere pengah mudah Tak perlu kelorok bagi cuci geng benda tak susah Kuku aku bagai scar cengkam tangan Mufasa Carrier kau bawa jari duduk diamlah bocah Mulut kau bocor sifu kau famous salih syukri Sifu bentuk kau macam masa apa terjadi hari ni Kau ustaz abu seman tak serupa bikin tak habis buah hal kalah Alif Aziz tanpa bela izin Keluar lembah menutup siapa kau sembah Kau panggil handi pun tak ngaku memang kau petah Kategori aku jauh berat kau lawan Tra AWP scoop dari jauh better engkau dah Aku terang air jamban tak berhenti nak kocak Kau buka air longkang sebab itulah kau busuk Pelik ramai jadi macam kau sementara kau kat situ Mimiau Yo Shout out to my dan tidur visual performance show Shout out lah. And shout out Kaide Azri right here, man. And yeah, this is my first song. Tajuk The Loss. And siapa-siapa pernah rasa lost tu? Faham-faham lah kan? Mesti ramai rasa lost tapi lah KP time. No, COVID, man. Yeah, no worry. Chill, man. Yeah. Sini mataku rasa hening Tiada siapa di sekeliling Lihat langit awan kelabu Jiwaku sudah aku buntu Hilang motivasi ya. Ku rasa lonely ya. Tiada kawan-kawan di sisi Ku harap semua ini cuma mimpi Kalau dapat putar balik masa Akan ku hargai feeling, feeling like a boss, yeah Coup d'état blast, life must go on Dans la boss, coup d'assez lost I'm feeling, feeling like a boss, yeah Coup d'état blast, life must go on Dans la boss, yes And that's it, loss, to la loss And... new song coming soon. And yeah, shout out to cameraman right here, man. And peace out. Shout out to Les Alpha Boy for inviting us. Lil Moose and Kaide Azure right here, everybody. Woo! Ini a real Yeah. Yeah, yeah Yeah, Ay, yeah this baby. Depan traffic jam, pernah baris ku tunggu ya Tawa hatiku macam kain kau sidai ya Many time that I told you Kalau tak cinta jangan buat I ragu Depan traffic jam, pernah baris ku tunggu ya Tawa hatiku macam kain kau sidai ya Many time that I told you Kalau tak cinta jangan buat I ragu Every day is wearing day Hari-hari tunggu bila gaji masuk Eh tak masuk ni And eh, don't you play with me babe Seri seri got no time to mind Tarik tali dulu full time yeah, yeah. Sekarang resign yeah, yeah. Kalau ku stop confirm kau bos yang paling bang Busy tagih cinta kau tapi ku kena sayang Rupanya ada yang jaga dia punya kangkang I got no time bitch Tarik bitch semua feeling on you Tak nak dekat single fake habit you do Fake fake I don't need you no more Boleh buka kontak and delete my number Depan traffic jam pernah baris ku tunggu ya Tawa hatiku macam kain kau sidai ya Many time that I told you Kalau tak cinta jangan buat I ragu Depan traffic jam pernah baris ku tunggu ya Tawa hatiku macam kain kau sidai ya Many time that I told you Kalau tak cinta jangan buat I ragu song Tajuk lagu ni tak pasti Yeah, let's go Aku tak dapat lari Jacob. unreleased track for you guys. Lagu paling bermakna. So. This is my last song for my Nintendo visual performance studio. It's called Lumbra. Let's get it. Lumrah aku rasa Kita mula fikir ni salah siapa Mungkin salah sangka That's why kita rengat tiap masa Lumrah aku rasa Kita mula fikir ni salah siapa Mungkin salah sangka That's why kita rengat tiap masa Lumrah aku rasa Kita mula fikir ni salah siapa Ego tinggi gila mana ngaku semua ni salah kita Bila ada problem kita sorok muka Tak nak serta macam budak kecil dah jalima Suka cara nak stay ke kalama Kan dulu pernah janji kita lupa Lumrah aku rasa Kita mula fikir ni salah siapa Mungkin salah sangka That's why kita renggan tiap masa Lumrah aku rasa Kita mula fikir ni salah siapa Mungkin salah sangka That's why kita dengan tiap masa Kau berjalan mengikut rentak yeah. Rentak yang dibunyi Shout out Fawti Syai Syam berpaksi ilusi Sekarang pinggirkan hati Alah kaki untuk pergi Biar aku sendiri Thank you Lil Mos Shout out to My 90 Do Visual Performance Show yeah. And this is my last song Ku cuma nak ruang So let's go, let's get it Ooh. Yeah Ku bukan nak bercuma nak ruang Pilihan tukan untuk curang Perlu GPS sebab ku dah sesat Terperangkap sendu dalam jerat Ku bukan nak bercuma nak Pilihan tukan untuk curang Perlu GPS sebab ku dah sesat Terperangkap sendu dalam jerat yeah. tapi sekarang ku perlu ruang Kecewa dah penuh tapi kau masih Ku on the highway going satu lapan Jalan cemas ku rendah bukan di kanan Speed trap flash jantung ku laju Sama tu exist siap alasanmu Ku bukan nak bercuma nak ruang Pilihan tukar untuk curang Perlu GPS sebab ku dah sesat Terperangkap sendu dalam jerat Ku kerana berjumpa naruak Pilihan tu kan untuk curang Perlu GPS sebab ku dah sesat Terperangkat sendu dalam jerat So Woo.